sal vetes spectatores cum junius a me petivisset ut legerem initium itium lucreti fabulae uh, et nunc facere conor ergo mm, de rerum natura liber primus aine adum genetrix hominum divum quae voluptas alma venus caeli subter labentia signa quae mare navigerum quae terras frugiferentis concelebras per te quoniam genus somnanimantum concipitur visit quex exortum lumina solis

genitalibus aura favoni a eriai primum volo Christi diva tuumque significant initum per culsae corda In Inde ferai pecudes per sultant pabula laita et rapidos tranant amnis, ita capta lepore te sequitur cupidee pro quam quin ducere pergis. Denique per denique per mariac montis fluviosque rapacis frondiferasque domos avium camposque vigentis frondiferasque domos avium camposque virentis omnibus incutiens blandum per pectoram amorem efficis ut cupide generatim saecla propagent. Quae quoniam rerum naturam sola gubernas, nec sine te quicquam dias in luminis horas ex oritur neque fit laetum nec famabile quicquam te sociam studio scribendis versibus es quos egutere rerum natura pangere conor memmia dai nostro quem tu dea tempor in omni omnibus ornatum voruisti excellere rebus quo magis aeternum da dictis diva leporem efficut interia fera moinera militiai per mariac terra somnis sopita quiescant nam tu sola potes tranquilla pace iuvare mortalis coniam belli feramoinera mavors, armi potens regit in gremium qui saepet um se regit aeterno de victus vulnera mores Ad quitasus piciens teretimi, ceruvicere posta pascit amor avidos in hians in te dea visus equetuo pendet resupini spiritus ore Bibel opus est nam longae sententiae sunt <laughs> mm. hung tu diva tuo recubantem corpore sancto circum fusa super suavis ex ore loquellas funde petens placidam romanis incluta pacem nam nec venus ageroc patriae tempore nicuo possumus aec vanimo nec memmi clara propago talibus in rebus communi desse salute omnes enim per se divum natura necesse est immortaliae vos summa cum pace fruatur se mot ab nostris rebus se iunct ac velonge nam privata dolor omni privata periclis ipsa suis pollens opibus nihil digna indiga quid est indiga nihil quid hoc significat potasse eh, mm, homo indigenus natus in eh, eh, primum lego indigus scusatemi <laughs> ehm sed volo hoc scire nunc bedürftig begierig ah cupidus carens idaque indigus idem significat ac carens vel egens date veniam uh, quod sisto in legendo sed vidi uh, vocabulum uh, mihi nondum notum ea de causa necesse fuit um, spectam bene bene uh, ehm, ubisumus bene <laughs> nam privata dolor omni privata periclis ipsa suis pollens opibus nihil indiga nostri nec bene pro meritis capitur nec tangitur ira oh hoc est fine malefici malefici ähm um, iterum <laughs> in kipio a ah, versu mhm mm quadragido quarto omnes enim per se divum natura necesse est Immortali aevo summa cum pace fruatur, semo ab nostris rebus, se iunctaque longe. Nam privata dolor omni, privata periclis, ipsa sui pollens opibus, nihil indiga nostri, nec bene pro meritis capitur, nec tangitur ira est ne fines pro oemii nec ne fortasse um, paulum lego quia video lucretium attribuisse verbum religione in fine versus et quod valde placet est verbum quod constat ex quinque syllabis et quod eh, posteriores scriptores ut Ovidius ut Vergilius ut Lucanus non iam fecerunt ere causa um, <laughs> suscipiam ehm be. <laughs> humanant oculos foide cum vita jaceret in terris oppressa gravi sub religione quae caput Achaeli regionibus ostendebat horribilis super aspectu mortalibus instans primum graeus homo mortalis tollere contra est oculos ausus primus copsistere contra em non est mortalis et mortalis est nominativus ut mihi quidum videtur quem nec fama deum, nec fulmina, nec minitanti murmure compressit caelum, sed eo magis acrem inritat... Eh? Ah, inritat animi virtutem e fringerut arta naturae primus portarum clausa cupiret ergo vivida vis pulcrum ergo vivida vis animi per vicid et <laughs> extra ex, extra extra extra uh, non dum eam artem sum adepto ut eh, adep, adeptam ut um, secarem pelliculas meas sed fortasse fortasse hoc efficere possem sed si velem sed non est tempus. Nec voluntas. Ere causa, dico, balbutio aliquid et tum suscipio um, legere, inritat, bene, inritat? Est mirum, est mirum, non intelligo, est inritat, animi virtute fringerut arta, inritat, fortasse est ähm, syllaba ähm, longata producta modo irrationali irrationale lengung in ritat animi non est positio nec syllaba nec nec tat hoc ha fines verbi non est non est um, ehm, longum sed est ante caesuram est caesuram et non nunum fit ut um, pro nunum fit ut pro du cantor syllabae eh, brevis hm mal explanavi sed lego legam in ritat animi virtute fringerut arta naturae primus portarum claustra cupiret ergo vivida vis animi per vic et extra processit longi flammantia moenia mundi atquam nimensum, immensum per agravit menta nimoque nobis victor quid possit oriri quid nequiat finita potestas denique verquique qua quanam se tradionat qualte terminus haerens qua re religio pedibus subiecta vicissim obteritur nos ex aequat victoria caelo. Nunc satis est, et iam plus garrivi quam volueram, sed um, confido ut, ut saipe, ut saipe, me primum legere um, hunc textum hanc partem ähm revera me ähm primum ähm hung ah, partem legere ere causa in aliquibus locis ähm mirata sum quod pertinet ad metricam ad artem metricam ah! valete <laughs>